өзің туған күнден жолыған мақұл балаға сарсана бол болып ғой ал бары берсенден емес не менден емес сендейлер тияққа барса біздің өлкөйді кетіп ішелер рахмат шеф 준비? Ой, мен. Көзімнің көрінбейші. Не дейсің? Көзімнің көрінбейші, пожалуйста. Мека бары жақшыледі? Доктор шақыршы. Доктор? Асыр. ойғонса анда жақсы өзіңізді қандай сезіп отасыз бір сұранышым бар әлі Ей, э, айтыңыз алтын шығарып салып пожалуйста менебе мека бары жакшы элеби шығарып сауға пожалуйста мека не болуп атасың не болду сага жүріңіз жүріңіз шығыңыз тоқтасаңыз мека ойын салыш керек жүріңіз басыңыз авариядан кейін мұндай көрініш нормалды нәрсе азыр біраз шок болып атса керек өзіне келгенден кейін жақсы болып қалады сіз көп қалатыр болмаңыз бұға еме ең башқысы өзіне келді анан біраз уақыт өткөндөн кейін бардығы өз қалыбына келіп қалады қаматып алмаңыз мақұл бәрі жақсы болады қошымнаңды қарап сен жамандаба Сөздерін жүрекке сен жақын алпа қандай болып осынау Сағаттарын бай бергеледі ергеледі қошунаны таңдапа кайгырбагың досум биринчиден ынтымагың болсун ошондо сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда кәдімгі ооба мен сценарийімді жақтырышты бірақ енді съемка басталады классно анда майрамдап келбейлі мика ал жөнінде шашпайлы сүйлөшөлүчү чарчадым бүгін сіз дагы эле бул жактасызбы мээрим жакшы болуп калдыбы мээрим жакшы буюрса бир сааттан кийин палатага которобуз сиздин бул жакта жүргөнүңүз пайдасы деле жок андан көрө үйгө барып уктап эс алыңыз эс алып алып эртең менен келсеңиз болот жаңылыктар болсо биз сизге чалып айтып коебуз кабар берип коебуз рахмат байке жакшы карап коесузбу э карап коебуз кабатар болбоңуздар макул Э, жоголчу дейм мира эртең мага жардам берип койчу алло эмне болуп дейсиң келесиңби батыраак чечип кел э не болды? Ә, э, абайды гаишниктер тоқтап машинасын қойып коюп салышыптыр чын эле ошондой бекен же үйлөнгөндөн качып ушинтип ата? мам <laughs> тамашалап атам ушундайда алар да кычап калышат кызым десе дейл эме көчө шорпону ичип алдыңбы биз алып барган ооба ичтим а жана пакеттеги алма банан фруктыларды жеп атасыңбы жок көп тамак жесе болбойт дейт жүрөгүм айланып кетет экен кызым кандай жүрөт ой жоқ ыйлаған жоқ потом қызыңды мен Куда, жака диана әділет айланайын түгіл талашып көтеріп жүреміз Қызыңда да қолға көне түшті ұқсайды и бұл менен сөйлесші алло мека қандайсың единицасы төніп қалған ғой ұшып қалды ана салып қойып еді жоқ қай кетейін десе мен шалвадым обмикаға Азыр келемін ау оны алсам бола ғой балам чыдап тұршы кичине анан дасторкон даяр болгондо жейсиң макул макул жак моунун бир кусогун алсам болобу ой ой. ал бұл маған емес бұл тағы бір ойнасам Жүй, кел, жоқ жоқ билайнның викторинасына қатысып 10 күн сайын смартфон ұтып ал көп смартфондорды ұтып ал байланыш же үшін дәлі. мой билайн тіркемесін тиркемесин колдон викторинанын орна жооп беріп, ұпай ұлантып, улантып жаңы toyota camry 75ке эвол. Жылдызша 23-23 торчон теріп, ұтушқа эвол. Мерім қандам қалыптыр? болуп э, рахмат э, реанимациядан палатага чыкты докторлар айтады ахуалы жакшы деп эгерде мынтип кете турган болсо жакын арада үйгө чыгарабыз таң таң соны жаңылыктар <laughs> а тиги жака сот жактан качан жакшы жаңылык керек болду экен билбейм аны жомо өзү чечсин жомо каякта жүрөт буса билбейм жүрөт да келгиле андан көрө басқа нәрсе жөнінде сөйлеселі е баста диана баяғыны абай келіп жатты өлі ал не болды анада сөйлеспейміз бе бүгін ә таң атпай алып еле елден маңайын жүрдіңіз ғой жаман хабарларды айтып сіздер айтып қойып өйтпеген қаранда бүгін жома менен абай жөнінде тема сөйлеспейбіз деп мен қайдан білдім ой келгілечі жөн эле отуруп чай ичели ооба кел тіге біздің новоиспеченный құда өлі ұйқы шоқшайды ә э? неге ал таң атпай тұрып алып шарға кеткен менен. анда ал вообще уйкучу емес уктаткыч тағы екен да Ал көз бүгін балыққа бармакпыз. ошо балыққа керекті нәрселерді сатып келейін деп кетті да ә. Мұл эле өлі адамды көне. ә кече володя алып келген халалали қыдырбек мен володя біледі мен деле тамашалап оқып <laughs> әлде біледі тазым халал жейміз жома қандайсың е жақсы қандайсың өзің сотты не алмай болдың а аларды тіге сөйлесіп қойғанмын құдай бұрса ұтамыз ойланыстырып қойғам и мақұл давай не қылады сен әлбәтте да так ақырғы жаңалықтарды оқып жатасың не Ақыр тұр акыркы опростор боюнча элдин көпчүлүгү биздин партияга именно сен үшін добуш берген атыптыр прикинь болсун болсун жакшы экен аны э сенден эмени сурайын деп аткам сот бойынша кеңеш сурайын деп аткам совет сен ал ишиңди дагы деле бүтүрө ал мкга айга жылып кеткен да айтпадым беле мен сага өрт болуп атканда мен ал жакта жок э, сенин могу проблемаң биздин кылып аткан нерселерибиздин баарына тоскоолдук жаратып коюшу мүмкүн билесиңби ошону ооба эртерээк ал жакта болбогонуңду далилдеп соттон утушуң керек э болбосо соттолгон адам шайлоого катыша албайт эй кылган нерселерибизди текке кетирбейчи эмечи анда мындай кылса болобу сен же шеф чечип бере алабы ошону то есть ну сен же шефті сұрап жүрдің бе мен сенің ішіңде мен ұстаттым тұрған <laughs> мизам бұзайын өтесің бар мизам чегінде емес екенін білесің білемін ғой жоқ мизамды деле бұзбай ұстайшы давай бүтірші ішіңді вот ертерек иә эмне болду абай менен чалсам трубканы албай атат абей кызык го мам может башка күнү эле кылабыз кандай башка күнү кылабыз биз баарын чакырып койбодукпу тиги регистрация кылган кишини да чакырып койбодукпу абай гана чалдыңбы же мен чалайынбы жок жок өзүм эле чалам мам чындыгында бир нерсени айтайын дегем эмне болду абай келбейді аздыр тамаша қыла тұрған учур Жоқ, жок келбейді. келбейт келбейді? келбейт тигине келе созвучны. Эчер қойшы менің қызым Неге ким? Мен? Ну, Майрамбек, конечно. Маймылбек, да? Ладно, попытка не пытка. Была не была. Я, алейкум, Майрамбек. е майрамбек кандайсың эй эй мен биринчиден сенден кечирим сурап коеюн дегем тиги өткөндөгү эмегечи эми конечно сен арттан келип шакалтеп кеттиң бирок эми ошентсе деле кечирим сурап коеюн дегем да тиги бирок тиги эле мушташсак болмок астан ырас нормально элечи мейли мейли ал эчтеке эмес тиги башка чаппадым беле башымды деле ооруп атат дечи бирок мейли мейли ал эчтеке эмес тиги эме майрамбек маке сотко келип тиги свидетель болуп бербейсиңби Good. Ừ, давай ок. Давай мақұлдап қойшы оны. Жама. Нифига себе. Эй. Ой ал қарап қой ошон үчүн да да лох барыңыздарға салам мен Бектур Усенов. сіздер эмне себептен кадрда менин бутум эле көрүнүп турат деп сурасаңыздар анын себеби мындай мени сиздер дагы далай жолы көрөсүздөр а леондун керемет бұт кейіндерін? жок анын үстүнө леондо 31 чейін чейин арзандатуулар болот ал эми азыр менин мыкты актерлук оюнуман рахат алыңыздар машинаң чыгардыңбы кайсы э, машинамды апей отуз машинаң бар беле <laughs> жана штраф стайкага койгон машинаңычы ооба ооба чыгардым жаңы эле чыгарып келдим ошону анда жакшы анда баштай берели калп айтканыңды токтотчу деп дебедимби мен сага сени бүгүн келбейт деп ойлогом ой мен деле ойлогом келбейм деп апама айтайын десем баарын даярдап коюптур костюм жакшы жарашат экен рахмат баштайлы анда биз сенің туғандарың келбей ме э, туғандар кішкене баяғы алыс болып ана шашылыш болып жетішпей қасты. эми дагы шашпай той бергенибизде келет ой бергениңерде и баса сен өкүл ата тандадың ба өкүл ата э, ошол эгерде тандай элек болсоң менин бай сонун досторум бар кааласаң тааныштырып коем ай болгочу мен дагы башка жерде тоюм бар эле ал жерге дагы жетишим керек той баштай эле э, хорошо алло алло адилет кандайсың жакшы даярдык кандай болуп атат жакшы рахмат сен жумушка качан келе аласың мен бара албай калам го азыр бала карап келсең тиги актерлорду анан съемканын даталарын тактап алсак жакшы болмок да мека больницадан чыкканча мен үйдө эле иштеп турам го дейм онлайн жазышып туралы макул анда анан неме адик тиги баягы күн жөнүндө сүйлөшөйүн дегем ал күндө экөөбүз унтуп койсок жакшы эле болот го дейм ии ооба мен да ошону айтайын дегем макул анда мен онлайн жазып коюп турам макул анда баягында айтпадым беле туулган күнүм болот жақында деп ошого сизди чакырып коеюн дедим эле ә, көп кишилердин арасында не неудобный болуп калам А, жоқ. балдарым бошобойт экен келбейбиз дейт анан бөлөк бөтөң иш жок экөөбүз эле әділет ау бері келсең мен сеніменен сөйлесейін дедім бір не жөнінде мен мен сенің жұмыстарың жақсы іле о жақсы іле не болып кетті сеніменен бір кеңесейін дедім әле кеңес сұрайын дегем не кеңеш ата кеңеш деле емес бұл қандай айтсам жаңалығым бар да саға не жаңалық ата батыр айтыңызшы мен ештеңе керек жаттан жүрші отырып сөйлешелі әділет балам мындай да өзің білесің мен көп жыл жалғыз жашадым жалғыздық жаман екен зерігеді екенсің жашоодон түңүлөт экенсиң азыр эми бир аялды жакшы көрүп калдым ошону <sighs> сага ачык айтайын дедим мындан ары жашыра албайм ким ал бул жерден тааныштым кошуна аты роза ал да көп жылдан бери жалгыз жашайт экен балдары шаарда турат экен дегендей ата коюңузчу караганда калжаңдабай сіз жас бала емессіз ғой жоқ түсініп атам ата қойыңызшы неге жалғызсымды отасыз мен бармын небереңиз бар кичине чыдай тұрсаңыз бары орнына келет Қайра айылға барасыз мен үй менен сізге келіп тұрам. бары жақсы болады ата жоқ әділет тура түсінші мен сілер үшін жашап жүрөм ушуга чейин силер бар экениңерди билем бирок бул башка нерсе болуп атпайбы ата жок мен каршымын әділет балам Жаңғыз, мен сізге түшүндүрүп атпаймынбы бир ай мурун могул жакта мушташканбыз ошонун запистери керек болуп атат камерадан болбойт аны шеф өзү чечет деп атпаймынбы сизге сиз бирде каласызбы же тура бересизби байке э. мен сага звачка сасыбай түртүп турчуктумбу шеф өзі келсін қашан келеді а мына келіп қалды а қандай жома Сен ничего себе қай сен шефсің бе данияр білін? данияр Эй, бір ай мұрын, мұл сен дүкеніңде майрамбек деген іштеген. білем. мен аны өзім жұмыш қалғам. Жақан сұраныншы бойынша мен жұмыстан алып салдым сен олып тұрсыншы дегенден кейін жұмысқа орналастырып қойғам сен жакамен дагы эле сүйлөшүп өтасың? Да ладно. Эме қылшы? Данчик. камераң менен, мо монитордың көрдің бе? Ушун записи керек болот маған. Бир ай мурун мен үй өрттөнүп атканда биякта болчумун деген алиби доказательство сотко. Билип турчу могу записьтерин. Мен сени түшүнгөн жокмун. Жома, бизде камера жок. эмне ана. Тетиги эмне? Для красотабы? Жок, сен мени түшүнгөн жоксуң. Сага жок. Убактыбыз да жок азыр. Кечирип кой, э? Сен бара бер. चार डॉक्यूमेंट तेजर कुछ हाँ आपके लिए Бүгүнкү күн ыйык күн. Урматтуу эки жаш. Силер ұрдығы чоң сапарга аттанып жатасыңар. Бүгүн мамлекетибизде жаңы үй бүлө курулуп жатат. Башкача айтканда, кичинекей бир мамлекет пайда болот. мындан ары бири бириңерге ысыкта дагы суукта да бирге болуп жашоонун таттуусун дагы ачуусун дагы бирге тартасыңар урматтуу касымова мира сиз жусупов абайдын колуктусу болуға макулсузбу ооба макулмун а сиз жусупов абай мираны өмірлік жар қылып алуға мақылсыз макулсузбу басқа сіз шекпей алғаныңыз біле Мен кешіріп қойыңызшы жаты. мен дұры сөздерді айтып алдым ұқсайды мен өзім жөнінде өліп, сіз жөнінде тақыр ойланбап тұрмын сиз жалгыз мени чоңойттуңуз мен чоңоюп үй бүлөлүү болдум эми сиз дагы өзүңүз үчүн жашашыңыз керек эгерде ал адам сизге чын эле жакса мен сизди сөзсүз колдойм ата жаңы жашоо баштагыңыз келсе анда баштаңыз 방센? 방망한 돈도 있나? 빨리 мен 진짜 жақсы көремін ата мен де сені жақсы көремін балам жардам керек пе жардам балким қантип сүйлөшү жантық жайын эми сен жардам бермек белең мен деген профессионалмын да как раз бүгүн туулган күн болчу барып келсем эмне алып барсам сөзсүз гүл алып барыңыз чын эле гүл алып барбайм мен болбосо эмне алып барамын деп эртеден бери мени чакырып атпайбы а сен не қыласың мен сізден нәреңіздің ұқтағаныменен пайдаланып мекаға барып келейін атам тура қыласың мекаға бармайды сағынып отырмыз да ертерек айығып шықсын ә мақұл ата анда эмесе биз бүгін бүгүн бизде оператор қатылған. Бұл уюлдук оператордон сиз он күн сайын телефондорду белекке утуп алышыңыз мүмкүн сиздердин жоопторуңуздарды күтөбүз сиздерге жардам иретинде маалымат бере кетейин жеңишке жетүү оп оңой эле болгону мой билайн тиркемесин колдонуу керек байланыш үшін адаттагыдай төлөмдөрдү аткаруу керек жана викторинанын суроолоруна жооп беру керек мейли сіздерге дагы бир жардам болсун стимул болсын. сиз жап жаңы Toyota Camry 75 үлгісіндегі автоуна ұту алышыңыз мүмкін. Автоунадан үші, үшінің бірі сіздікі. Құрбат туғандар, уақыттың тардығына байланышты біз интриганы созбайлы қойылы. Билайн викторинасынан сіз телефондары жана Toyota Camry 75 үлгісіндегі автоунаның бірісін ұту алышыңыз мүмкін. Жылдызша 23-23 торшон теріңіздағы зен үші аталыңыз. Біз түзі біз ұлардауыз. ұнатасың неге тар маға айтып берші өкінішті Құшындайда қалып өле түсінбеген адам болып қаласың нені түсінбей атам мен әділет мен барын көрдім нені көрдің жұмышқа жан тағаш барып десе айдайыңа баратқан екенсің да күніге айдайға айдай көстің ортосында ештеңке болған емес болбойт дагы мен баарын көрбөдүмбү мээрим сен аны туура эмес түшүнүп алдың кет чыгыр көзүңө көрмөчү меники токтосоң уксаң туура эмес түшүнүп калдың тибе мага а экөөңөрдү көргөнүмчү мээрим мен сени эле жакшы көрөм түшүнүп атасыңбы тибечи мага меника уксаң мени туура эмес тибе тұра емес айдан көз нұрдос ештеңке болған емес мен сен жақсы көремін мека мека тұра емес күшін алдың сен жүріңіз біздің уақытта қыздарды киноға театрға алма алып барып сөйлесіп жүрек та қазір сілерді не қылып сөйлесесіз ғой мындай свиданиеңер қандай болады ой билбейм тиги жума э, свидание деле кылчу эмес экөөбүз эмне кылчубуз гулять этчүбүз анан столовойго барчубуз тамак жечүбүз болду диана билсе керек мени абай биринчи жолу свиданияга чакыргандачы өлө сонун болгон крышада романтический ужин жерде роза чачылып турат жаныбызда скрипач ойноп турат столдун үстүндө миди крабы омары клубника шампанское ошондон кийин биз жүрүп баштадык мен столовыйга эле алып барат окшойм бирок мен бүгүн аныкына конокко барам эй баса силер мени даярдабайсыңарбы могойдон кантип барам мен мейли مو موجد بيرض Кадырбаке, о, духи женские ғой? вот, фирма. Мои. Не, не, құда. Құданың қарағанда мол үшін еркек керек болып. соттонуу тылатып окшойсуң э дорожку приземлим. Не, куда? Ничего. Сейчас на дорожку. Машина сүзіп кетсем А он сюда гаранг репет. Тамаша. <laughs> Так, кеш келіп бара жатады. Мен барып құттықтап келейін, а? Игорь, не пуха, не беда. Черт возьми. Жүргіле, терезеден қарап келелі. Через окно посмотри. А, пойдем,